assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar mana hozir qashqadaryo viloyati kitob tumani varganza qishlog'idagi bu nechinchi maktab bu 54 54 maktab siz shu yerda ishlaysizmi aka yo'q 53 ta nima uchun mana bilmaysiz maktabda nomi qo'yilmagan qarang kiraverishda remontdan hozir mana maktabni ichiga kiramiz maktabga kiraverishda mana bolalarni baqir chaqirini eshityapmiz manimcha tartib intizom ham joyida emas maktab yopiq o'qituvchimisiz aka mani ismim umid miraliyev o'zim blogerman o'qituvchi ekansiz nimaga bemaska yuribsiz maktabda tashqariga chiqqandan keyin mumkin ochiq havoga chiqib mana maskamni yo maskangiz mana manda ham maska bor yo'q endi tashqariga chiqqandan keyin ochiq havoga mumkinku to'g'rimi ko'ringlar hurmatli rahbarlar o'quvchi e, shu ellik to'rtinchi maktabni zamdirikida ekan bu kishi assalomu alaykum aka yaxshimisiz bilmasga yuribdilar yaxshi man miraliyev umid bo'laman blogerman mhm. bir maktabimizda bir holatini bir tekshirib kelgan keluvdi ko'rgani aka nima bemasga yuribsiz boshliq nimaga kirish vaqtida mana hech qanaqa karantin qoidalari rioya qilinmayapti nimaga telefon hech kim yo'q mana nimaga maktabga balkim o'g'ri kirishi mumkin balkim bosqinchi kirishi mumkin nimaga siz emas nimaga navbatchi yo'q qani qani ko'rmayapmizku maktab direktori qayerda mana maktabda tozaligini ko'ringlar mana maktab direktorini ismi familiyasini ayta olasizmi mana maktab mavlonov mardonqul hozir hokimiyatda yig'ilishga ketdilar mardonov mavlonqul mana bu kishi e, maktab e, yaxshimisiz nima bemaska yuribsiz maktabda bitta holatga e'tibor beraylik hurmatli yurtdoshlar mana maktabni ahvolni ko'ringlar musorni manimcha bu ellik to'rtinchi maktab musur musuriston bo'ladimi endi musur maktab bo'ladimi endi uzr lekin hurmatli yurtdoshlar musurda maktab direktorini juda ham vaqtlari yo'q bo'lsa kerak menimcha to'y hashamlarda yurib mana hozir ko'ringlar ahvolni hurmatli xalq ta'lim vaziri sherzod shermatov mana ahvolni ko'ring bu nima bu ahvol bu a bu hozir kasallik tarqalgan paytda Hurmatli, mana siz ham direktor ekansiz. Nima uchun bunchalik musor bo'lishiga nimaga yo'l qo'yapsiz? Yo'q, bugun kechgacha oladi. Kecha direktor ham yig'ilishda aytdilar. Kim aytdi, nima aytdi, lekin qilgan nimalar bor, o'shalar oladi deb nima qiluvdilar. Siz o'zingiz oqlashingiz mumkin, lekin yosh bolalar o'qiydi, maktab o'quvchilari. Buni ota-onalar bilmaydi, mana rahbarlar bilmayapti, lekin nimaga bunga e'tibor beryapsiz? Endi o'sha penkan nima remont qilganlar bugun kechgacha oladi. bu bir kunda bo'lmagan holat bu kamida bu besh oy bo'lganmi olti oy bo'lganmi bu holatga mana maktab ahvolini ko'ringlar mana maktabni ahvoli maktab zam direktori o'zini oqlayaptilar lekin mana yana shu ahvol mana orqa tomonlarni ko'ramiz tozalikka umuman e'tibor berilmagan bu kitob tumani 54 maktabni orqa tomoni mana ko'ringlar hurmatli rahbarlar hurmatli yurtdoshlar ota onalar Barganza qishlog'ida yashaydigan fuqarolar mana ahvol. Hamma joyda baklashka. Maktab direktorini aybi bilan mana shu holat yuzaga kelgan. Kitob tuman rayona mudiri ham bu narsadan xabarlar yo'q bo'lsa kerak. mana partalarni ko'ringlar ahvolini mana o'quv ketayotgan ekan biza xalaqit bermayapmiz lekin partalarni ahvolini qarang ayanchli ahvolda ha nimaga maska taqmagansiz nimaga sizni hech kim so'ramayapti nimaga maska taqmadinglar direktor mana bu mana ol mana maktabni ahvolini ko'ringlar mana pollarni ko'ring ahvolini yaxshimisizlar o'quvchilar mana partalar mana ahvol mana xavfsizlikka umuman javob berilmaydi qarang ahvolni qaranglar mana bir mana maktabni ahvolini ko'ringlar Thank you. aka bu sinfxonani bitta oching bitta ko'raylik sinfxonani bitta oching mana bu men ham boraman Mana ham mana mana maktabni polan ahvolini qaranglar assalomu alaykum yaxshimisiz